እኔ እኔ ልናገር መርዶ ነው። እኔ ልናገር ነው። አንቺ እኔ ለሰርጋችን መርዶ አንቺ ሰጠሽ። ፍራንክ ነበር ተበላሽ። የምን ፍራንክ? የምን ፍራንክ? ያው እኔና ልጅ ቶፊቅ አውራ ከባድ ነው ለመናገር ለመናገር ለራሱ ይከብዳል። ውድ ቤተሰቦቻችን ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ወይም እስከ ዛሬ ስትከታተሉ የነበራችሁ በሙሉ ና እኔ ካፕል ወይም ፍቅረኛሞች ነን ወይም ጓደኛዎች ነን ብለን ከመጣንበት ሰዓት ጀምሮ ስትከታተሉ የነበረ የሆነ አንድ በቃ ያልጠበቃችሁት ነገር ወይም አብዛኞቻችሁ የጠበቃችሁት ነገር ሊሆን ይችላል። እስከ ዛሬ ና እኔ ጓደኛ ነን እያልን የሰራነው ቪዲዮ በሙሉ ውሸት ነው። ይህ ማለት prank ነው የሰራናችሁ ባጭሩ ማለት ነው። ማሪና እና እኔ ጓደኛ ወይም ፍቅረኛ ፍቅረኛሞች ሳንሆን normal best friend ነን። ማሪና ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? የምለው ነገር ተናግረከዋል። ያው እስከዛሬ የወደዱንም አሉ ያልተቀበሉንም አሉ። ብዙ ምክርም ሰምተናል እና ይህን ቀን ደግሞ ሲጠብቁ ነበር። ብዙ interview ላይ ተናግረናል። አው በነገራችን ላይ ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች ኢንተርቪው እየተደረግ ነው አለ እናርጋችሁም ብለው በጣም ብዙ መጥተው ነበር። ከዛ ላይ ግን አብዛኛውን የኔ ያክልም real ስላልሆነ ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ ቻናሎችም አይሆንም ብለን መልሰናችኋል። ስለዚህ እስከዛሬ የነበረን የማዲና ና የኒ ጓደኝነት ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው ማለት ነው። በጣም በጣም እና እኔና ልጅ ቶፊቅ normal ጓደኞች ነን። አሁንም የማታምኑ ትኖራላችሁ። በዚያው አጋጣሚ ግን ካስታውሽ የመጀመሪያው ትውውቃችን አያትሽ ተቀይማ ነበር። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ መላው የምትገኙ ሙስሊሞች እንኳን አደረሳችሁ። ለጓደኞቼ እንዲናሰራ ናቸው ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል። ዛሬ በጣም የሚገርም ፎቶ ላይ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከተው በጣም የገረመች ዛሬ ዳፍራ መጣሁኝ። ስለሰው እንደው ማውራት አልወድም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ነገሮች እያወራለሁ እና ቸሮ ማሪ እናንተ ማኘው ቸሮ ነው። አንድ ነገር ልጠይቅህ። መጀመሪያ ማድረግ ያለብህ ነገር ስብዕናህን ብታስተካክል ይሻልሃል አልመሰለኝ። ማለት ባለፈው ቪዲዮ ላይ የትንቢ ብዙ ነገር ተናገረችብህ ማለት ያኔ አንተ ግን በሷ ንግግር እንኳን ምንም በቃ ለውጥ የለም። እሷ ንግግሯ በጣም ምክር ያለባት ስለሆነ ሰውን ይቀይራል። በጣም አንቴን ህይወት የሚመለከት ብዙ ነገር ተናግራለች እና እሷ እንደ ጥል እንደ ንዴቱን ብትናገር እንኳን ለአንተ የሚጠቅምህ ብዙ ንግግሮች ተናግረዋለች። ግን አንተ ምንም ምንም እንደዛ የምትሆነው ግን ያኔ ቆንጆ ሴቶች ሁሉም ወደ ሁሉም ወንዶች እንደዛ ይመኙታል። ግን አንተ ደግሞ የባሰ ሆነ እንጂ አሁን እንዴት ብለህ ነው ከቶፊቅ እሷን መለየት የምትፈልገው? ያኔ እነሱ በቃ ፍቅራቸው ለየት በሚለው ሁኔታ ነው የሚገልጹት። በጣም ደስ ይላል፣ ይዋደዳሉ። ያው ሁላችንም ሃይማኖታችን እንደምንወዱ ሁለታቸውም ሃይማኖታችን ይወዳሉ። ግን መጨረሻቸው ደግሞ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። አናቅም አናቅም ብቻ ግን ያኔ እኛ ደግሞ በመሀል ገብተን ብዙ ነገር ማውራት የለብንም። <laughs> እኛ በውስጣቸው ብትተውም ጥሩ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህም በመሀል በእንትና በሚዲያ ማውራት ያኔ የወደዱትን ያኔ ልጅቷ ቆንጆ ናት። ቆንጆ ስለሆነች ሁሉም ሰው ሊያፈቅራት ይችላል። ግን እናንተ አሁን እሱም አንተም የመጣችሁ እዚህ ላይ የታያችሁት የተናገራችሁት እውነት ያኔ የእሷ ፍቅር ስለያዛቸው ነው እንጂ ስለ prank አይደለም። ልጅቷ ስለወደዳችኋት እና ጥሩ ነበረ። ግን ያው ብራንክም ያው ስራ ስለሆነ ነው። ስራ እየሰሩ እኮ ነው። ፍራንክም ስለሆነ ቢሆን ያው ሰው የሚስብ ነው። እናንተም እንዳያችሁ በጉጉት ሁሉም ሰው ስለሚጠብቅ ያው እነሱም በዚህ በዚህ ሊጠቀሙ ቪዲዮ ሊሰሩበት እንጂ እናንተን ለማጓጓት አይደለም። ስራ ነው ታውቃላችሁ። ዩቱብ ስራ ነው። በዚህ ደግሞ ብዙ እየታዩም ስለሆነ ያው እነሱ ጥቅሙን ስላዩበት ሊሰሩ ይችላሉ። ወደፊቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማድርገው አይናቅም አናቅም። እኛ ያው ሊጋቡም ይችላሉ አልጠራጠርም። እና ታግዙ፣ ያን ቻሉት። በቃ ብትቻሉ ነው የሚሻለው። የተመኙትን ሁላ አይገኝም ያው ምኞት አይከለከልም። ያው እንኳንም ተመኘከ ለአንተ ያለውን ፈጣሪ ይስጥህ። ደግሞ አንተ ጋር ያለችም ልጅ ቆንጅዬ ናት፣ ጸባይ ያላት ቆንጅዬ። ማንም ሰው ደግሞ እሷን ይመኛታል። አንተ ግን ለእሷ ቦታ የለህም። ግን ለምን አንተ እኮ ያንተ ፍቅር በብር ያዘለ ፍቅር ነው፣ በብር ያዘለ አሁን እቺ ልጅ ከአንተ ጋር ያንተን ግን ትበልጣለች። ቆንጆ ናት መሪናም ይዘዋወራሉ ማለቷን እና ማሪና ቀጭን መሆኗን ነው እንጂ ምንም የሚለየ ነገር የለም። ሁለቱም ቆንጆ ናቸው። አንተ ጋ ያለችውም ቶፊ ጋ ያለች ሁለታቸውም ቆንጆ ናቸው። ማሻላ እና አንተም ያለህን ተንከባክቦ በቃ እሷን ጸባያን ልክ እንደ መሪና ላትሆንም በቃ ትችላለች። ግን ያኔ ሰው ደግሞ ተፈጥረው ነው በቃ ተፈጥሮውን መረጋት ትችለም። ግን በቻልከው እሷን አለማምደክ እሷ ጋር ያኔ ምንም የምታሳደለች በጣም ቆንጅዬ ናት። ሁሉም ሰው ይመኛታል። እሷም አንተም ሌላ ትመኛለህ አይደለ? እሷንም ሁሉም ሰው ይመኛታል እና ብትችል ጥሩ መስለኛል። ከበራ በጣም ፊትን ያየ እንትን አድርገውኛል። ዛሬ ደግሞ ያረቤ ፊቴ በጣም ወፍሯል። በነገራችን ላይ እኔ እንደዛ አፍራም አይደለም፣ ፊቴ በጣም ወፍሯል ዛሬ። ችግር የለውም፣ ረምዳን ስለሆነ እንደው ይሻላል። እና አወዛጋቢ ንግግርም አለ። ስለ ቶፊቅና ማሪና እየተናገሩ ማሪና ይቅርታ አድርጉልኝና ጓደኞቼ ፍቅር ነው ምንም ማድረግ አልችልም ብላ ነበረ ያኔ interview ስትደረግ ማለት ነው። ግን አሁን ደግሞ prank ሲባል ራሳቸው ነው prank የምታደርጉት። እንዲሁ ያታናድናላችሁ። እኛ እኮ ህፃን አይደለንም። social media ላይ ያለ ነው ህፃን አይደለንም። ያኔ ማሰብ ያኔ ትናንትና የተናገረን ትናንትና የተናገራችሁን ማየትም እንችላለን፣ እየሰማንም ነው። ይህን ያህል ደግሞ አንረሳም። ትላንትና እሱም interview ሲደረግ እንዲህ እንዲህ ነው ከመሬና ጋር ብሎ በቃ ያለውን አውርቷል፣ እሷም አውርታለች። ምንም prank አይደለም። prank የሚባል ነገር አይደለም። prank አይደለም። አሁን prank ልትሉን ሰርግ የሰርግ ቀን prank ልታደርጉን እንጂ በፊቱ prank አልነበረ። ሳ አልነበረ ሀና ስለ ልጅ ቶፊቅና ማሪና prank ነው ብለሽ ታስባለሽ? እውነት ነው ብዬ አምኜ ነበረ ትናንት ነው ስትነግሪኝ ፕራንክ መሆኑን ፕራንክ ነው ስትይኝ prank ነው አለው። እንግዲህ prank አይደለም፣ እኔም አላምንም። prank አይደለም። ይልቁንስ ትናንትና prank ነው ያላችሁት prank ነው እንጂ በፊት የነበራቸው ቆይታ prank አይደለም። በሰርግ መጣችሁ ፕራንክም እንደምትሉን ደግሞ prank ሳይሆን surprise በሰርግ በሰርጋቸው ሰፕራይዝ እንደምታደርጉን ደግሞ ተስፋ አለን። አትለያዩም፣ አትመስሉም። ያው እህል ውሃቸው ነው ደግሞ ወሰን እና ይህን ይመስላል። የምታወሩትን ነገር እያስታውላቸው።